A meditação é um sistema milenar de purificação mental, praticada por várias tradições, em várias épocas e lugares. A meditação nos permite afrontar todas as tensões e problemas da vida de maneira calma e equilibrada, mudando o ponto de vista. A prática contínua da meditação é capaz de eliminar as tensões que vão se desenvolvendo na vida diária, desfazendo os nós que foram atados por nosso velho hábito de reagir de forma desequilibrada tanto às situações negativas quanto às positivas. A meditação é uma experiência de se viver a vida na sua plenitude, não importando quanto ela se nos apresente dolorosa ou prazerosa. Meditar é acabar iluminando a realidade e mergulhar tão profundamente no ato de viver, de modo que a barreira dos desejos sensuais seja rompida. A meditação é um treinamento que nos permite mergulhar na realidade, compreendendo as dificuldades e os estresses do dia a dia, de vivenciarmos plenamente a vida, dando cabo às dificuldades com sabedoria. A meditação não é uma tentativa de fugirmos das pressões do dia a dia, tampouco de ocultarmos as dificuldades que se apresentem. É um aprendizado, uma introspecção. É observarmos como somos e como o nosso comportamento reage frente aos obstáculos e aos nós aceitarmos como podemos alcançar uma transformação duradoura, purificada. Nesse áudio estaremos praticando o poderoso mantra Chokurei, do Reiki nível 1, que ativa a luz divina. Na descrição desse vídeo, você encontrará uma aula gratuita de como ativar os sete chakras poderosos, vórtices com mantras que ativam a prosperidade, a riqueza, a paz, e é a felicidade. Tudo que está dentro de você manifestará de manhã ao amanhecer. Namastê, Roberto Boni, Reiki Master, um treinador mental. Cho Ku Re Cho Ku Re Cho Eu Re o imã. Deus provê todos os meus desejos. Eu sou o imã. Deus provê todos os meus desejos. Eu sou o imã. Deus provê todos os meus desejos. Agora sabedoria, amor, riqueza, vitalidade, alegria, entusiasmo. Cho Ku Re Cho Ku Re Cho sabedoria, amor, riqueza, vitalidade, alegria, entusiasmo, harmonia. Eu sou. Manifesta-se. Cho Ku Rei Cho Ku Rei Cho Rei Eu sou o imã. Deus provê todos os meus desejos. Eu sou o imã. Deus os meus desejos agora. alegria, entusiasmo, harmonia. sabedoria. Amor. Riqueza. Vitalidade. Alegria. Entusiasmo. Harmonia. Eu sou. rei, Cooley. Joe Cooley. Joe Cooley. Eu, eu sou o imã. Deus provê todos os meus desejos. Eu sou o imã. Deus provê todos os meus desejos. Eu sou o imã. Deus provê todos os meus desejos. Agora. Cho, cho, cu. re cho khu re cho khu re sabedoria amor riqueza vitalidade alegria entusiasmo, harmonia. Eu sou. Manifesta-se. sabedoria, amor, riqueza, vitalidade, alegria, entusiasmo, harmonia. Eu sou. Manifeste-se. sabedoria, amor, riqueza, vitalidade, alegria, entusiasmo, harmonia. Eu sou. Manifeste-se.

entusiasmo, harmonia. Eu sou. Manifesta-se. Cho, cho, ku, lei, lei, cho, ku. re, cho, ku, sou o imune. Deus provê todos os meus desejos. Eu sou o imã. Deus provê todos os meus desejos. Agora. Tchau ku rei cho ku rei cho ku rei gratidão meus pedidos meus desejos já foram ouvidos e atendidos meus desejos já foram cumpridos e atendidos. Deus, gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou.